электромагниттик толкундун касиеттерин изилдөө мисалында көргөзөлү экранда орнотуу турат орнотуунун биринчи бөлүгү нурдан туулар. алар генератор модуляциялоочу түзүлүштөр рупор түрүндөгү таратуучу антенна экинчи бөлүгү кабыл алгыч кабыл алуучу рупордун антеннасы детектор жана динамик биринчи тажрыйба рупорлорду бири бирине карама каршы коебуз дагы генераторду күйгүзөбүз биз үн угуудабыз андан соң кезектешип ортосуна ар башка материалдагы пластина жайгаштырабыз үндүн бийиктиги өзгөрүүдө демек материалдар электромагниттик толкунду ар башка жутат экинчи тажрыйба рупорлор ортосуна металл пластинкасын жайгаштыралы үн өчтү металлдар электромагниттик толкундарды чагылдырат 3-чү тажриба. рупорлордун ортосуна металл пластинасын коёлу. рупор нурдан туучуну чагылуучу тегиздикке анын сызыгы перпендикулярдуу пластина аркылуу өткүдөй эңкейтели кабыл алгычтын рупорун катуу үн чыккыдай айлантабыз Метал пластинкасы электромагниттик толкундарды чагылдыраарын эске салалы Метал пластинасы электромагниттик толкундарды чагылдыраарын эске салалы ошол себептен түшүү бурчу чагылуу бурчуна барабар болот төртүнчү тажриба. Метал пластинасынын ордуна диэлектрик болгон мисалы парафин призманы жайгаштыралы ага нурдануу рупорунан сигнал жиберебиз рупор кабыл алгычты айлантууда катуу үндү угабыз демек призма электрмагниттик толкундарды сындырат